Music представляю Сен, сен, сева севаман деп севмадинга Мухаббат қадрига етмадинга Шунча азобларинг бормады ай Қалбим хорсигинга зормады ай Вадалай. tolgan ekan orzularim zolimiga yurak bekor yongan ekan va'dalari yolg'on ekan O sevgidan tolgan ekan orzularim zolim Arzular so'zlar yolg'on ekan u sevgidan tolgan ekan orzularim ekan yurak bekor yongan ekan hey ютубе фармьюзик